Катер заправлений, екіпаж з двох інспекторів відчалює від пірсу курс в бік нової Одеси. Катер долає кілька миль, і на шляху трапляється човен промислових рибалок. Інспектори біля них швартуються, перевіряють дані. Як успіх? А? Не Член бригади Костянтин розповідає, що виловлювали. Головенку замкаємо, спіймаємо десь час. Отак. Яким знаряддям лову? Навіть. Навіть позамковий. Зараз на човнах в акваторію можуть виходити тільки екоінспектори, водна поліція, рибоохорона, військові та рибалки-промисловики. Борт рушає далі. Інспектори вдивляються у ділянки під очеретом. Тут на мілині часто ставлять сітки, просто зайшовши в воду у спеціальних чоботах, розповів Олександр Сілецький. Часто поплавки від сіток маскують, говорить головний державний інспектор рибоохоронного патруля Олександр Сілецький. Іноді ховають в кувшинки, щоб для того, щоб їх замаскувати і не так було видно. Ну, Опитним взглядом ми їх знаходимо. Вічко 50 риба випускається в живому стані. Сітка вибрана, лежить на носі катера. Ще кілька миль. Огляд більш відкритої акваторії в бінокль. Інспектори помічають ще одне знаряддя лову. вибирають такі місця постановки своїх сіток, де е, не всякий раз заїде лодка, човен заїде, де болота, де риба заходить на нерест, такі куточки, де вода прогрівається лучше всього. В цій акваторії є наступні види риби. І карась, і короб, сом, лящ. Ну, Вся вся річкова риба, яка є, вся знаходиться, є тарань, суда, судак, вся знаходиться ну, знаходиться на річці Південний Буг. Інспектори відрізняють сітки промислових рибалок від браконьєрських. Промислові сітки точні бути обірковані, стоять буйки або махалки, щоб видно було, що то, що то промис. І спочатку сітки е, е, висить е, збірка, яка е, записана в додаток у журнал, що це є промислова, а не браконьєрська. Сітки браконьєри кріплять на каміння, штрикують у дно гілки, прив'язують до очерету, використовують як якорі типу кішка, які можна побачити на березі. На більшій глибині інспектори застосовують трал, розповів Олександр Щербина. Дуже ефективно. Ми ну, такий спосіб е, більше використовуємо на глибині, на мілководі, то і так сітки візуально видно, а це так по глибині, то ефективно. Що є у воді, все за це. Рибоохоронні патрулі влаштовують і нічні рейди. На впійманих порушників очікує наступна процедура. Составляємо протоколи, які передаються в суд. А далі суд розглядає, е, виносить адмінштраф і, і ущерб за виловлену рибу. До прикладу, незаконно виловлений карась обійдеться у 1561 гривню, розповів Олександр Сілецький. На Миколаївщині весняно-літня нерестова заборона діє на південному бузі з 5 квітня до 5 червня, на Інгулі з 1 квітня по 30 червня. Тобто зараз ловити рибу можна тільки однією вудкою з берега, сказав інспектор. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини, Миколаївщина.